Tangram. grammes! mm ah, -hmm. triangle. Hmm. Petit triangle. Parallélogramme. Hmm. Petit triangle. Harry pour rond triangle. Oh yeah Poisson wow. Poisson